ہلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے بہت شارٹ سکلز سکھانے جا رہا ہوں کیونکہ جو بندہ بھی آن لائن کام کر رہا ہے یا کرنے کا ارادہ ہے تو اس سکل کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ میرے پاس یہاں سائٹ اپنا ہے فائبر اس پہ میں سرچ کرتا ہوں جو میں نے کی سائٹ پہ سرچ کیا فیور تھمنی جی ہاں بالکل یہاں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ فیور کی فیور تھمنی بیچ کر فیور سے کما رہے ہیں جی ہاں بالکل یہ میں دو تین اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کوئی اتنا مشکل کام نہیں بہت ایزی کام ہے میں آپ لوگوں کو مکمل بتاؤں گا کہ وہ کر کے کس طرح آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں کس طرح آپ اس کام کو کر سکتے ہیں بہت ایزی کام ہے اور اور بات بات پر کرنا ایک بارہ آدمی

کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ تھینکس فار واچنگ